ya la ta le ya haunararita e botar todos eh, timorenses e apenas né israelior e é Portugal e hause aviso ida ba timor wan serbe hakara kumai atmai Portugal para reta narrativa é um processo concluído onde me bele mai sei lá e mais passa mal passa dificuldades em é Portugal né porque se me hatama me processo maior de número processo e me narrativa nem se dá o que é se o renemos às vezes im hatam e timor mas René, to processo se rené se dá o to rené da hawa ia ia na saída, ia prova ida que hawni sobrinho beiwa ainda, mai ni hatam ni ne processo ne 2019 to hene ni ne eh, processo ne sila to ma rené ao to mai haw luar mai huso né? Ni to rené ni ni processo ne sila pronto por isso mesmo usbabe ali wan sire e timor wan sire be ato hakarak mai portugal né? la bele rona be na san sire intriga sire be malori ba ne la dica dia mai det mai det né? não existe e né? vida dificuldades agora timor wan sire mai né? balo e ela é pensão pensamos é mala coifo pensamos agora folha em sarroto o 15 30 né agora folha em sarroto 50 para cima. É, e reuni sobrinha e foi dar com Macmai. Dia 24, né? tínhamos processo. Agora nem ela resíduos centrais, né? Hau até te ela ali kamai nia agora nem mai. Torre, né? Nem processo lá ia. Nem vai, nem ela hotel, loro, é cala ainda. 78 euros. Por isso mesmo, agora nem é lá bela, não, hau lori nem bauma, agora nem ela hau, mas lá tem loja, se nem a fila batimor porque processo lá é label he inclero hene ami mo sene vida mo sene caro ami label ajuda be mawale sirabe mai anasa o ansira tem ser rona ami henene ami laos takadalam bai bai imi ami os be lako imi atumai buka boris mas me processo né tem ser tuir eh, eh, documentos completos mas bel mais serviço no meu processo de label tem ser imi simo imsimo imailida imine ima a hatete de imine eh, documentos né concluído ana imi bele se sida concluído la bele foi reta net nome processo né ou em hatama ava em mais tuir né né lá né lá os timor wan det ni processo mas mais hatama registro central né províncias ultramarinas ser né o todo mas Angola Moçambique eh, Guiné eh, eh, São Tomé e Príncipe Brasil o todo né hau mai mais mai hani lia fo ainda vá para mas eh, la barcirene la belle mai prat hal pasa male hene hal moy ita timor depois ita quando hal entrevista nessa nene sira tolok fal sa por exemplo eh, senhor ida ia ia ia espanha sira nai hatne tolok de tu halima senhor ida naram bartolo ka saida ia kehe osantian sanede imi e lisboa imi mai e hela lisboa imi hal saide e lisboa mai ne hela to oslara yes Ah, mas tolok falin tolok nene la eh, eh, lia foende se ni atende dia ni ihana ni ihana posibilidades antau azura fal ni malup sira nene se ita timor uang hotu sam ni la azura ni malup sira nene hana naran cornelio natalino da costa sarmento hau mai hene fulani dona hau mai hau número dia hau sentira mai hene atu trata documentos solais mai ve mai hene no fim difícil Neba usuba maluk timor uang atu mai kerek hakarak maiha Portugal dan hakarak maiha Lisboa tem ser rei narrativa a processo concluído Lalika me lalika rona ema lalika rona ema de an maio no numero prosesu ne fasil para hodi hetan uh, narrativa i batrata uh, kartan sidadan no hetan uh, pasporte portugues dan prosesu dan é mesmo claus e, atu uh, advo, atu liusi advogado ou liusi sponsor prosesnya é hanesan de claus fasil. Até agora, a ah, Maluk Balun, ah, mais forma, é né, Husitu Kutolu, to falibatu Tukulima Lokrai, Dalar uma lá atende, Tô Sira Fila Falibauma, a ah, Loron Tuir Falima e a Mais Fali, né? Mas nunca mais tinha resultado. E a momento, a 2014, Ramos Sazura Maluk Barak, Nebe Makora Sindra Rauk Sira e Hela Inglaterra, e a, e a Dublin, e a Holanda, e a Fatin, e a Europa uh, ah, hamak sai sirania procurador mas maibe ia 2016 a ah, sira labele permitiu na hodi hau sai sirania procurador antau sira buat rumah ou informação cara, sira haten sirania processo então sira na irasi mantém sira diretamente confirma mais redes centrais para hodi haten sirania informação ihane se fosse sira la, la lore número processo então sira tem ser lore sirania documentos a ah, legaliza autenticado se embaixada Portugal e Timor depois mak mai hata mai hane mas nemos na fatin processo a proses bela lori to tina ha tina lima buat ni laos fasik. atu hetan dane presisa prosesu e pasu a pasu, a etapa pura etapa mak foi to a destino o to foi to prosesu a sira nebe mak o prosesu processo mai ane difisil tamba documentos nebe mak hatama ya timor bela to a sira hatama embaixada a to ane dalaruma to tina rua o tina tolu sira dalaruma sira hatama ya timor ba mais mai diretamente confirma iane ya, dokumen sulato iane ya, sei se eh, pende eh, tahanela ia ya timur dalar rumah sira ema husu sira tama libro asento declaração ruma hatama iane bare ana tuma iane para 40 ah, foti bi uh, ah, foti uh, ah, narrativa lá ne fiarin antes satu foti decisão mai mai iane ho numer processo dia klute tu dia antes hakata nyusi eh, Timor timur mai hera idana tamba vida ne uh, difisi e karun lui ha portugal Ia momento 2014 mai crai bele de hanto fulan tulude. Liusi sponsor ou procurador. Mas agora 2015 ah, até agora processo bele lori tinha hat e balun totina hitumo sidok sai. Nebe antes a ah, atuma ia Portugal dia cliu rei processo confirma malusira nebe makiane a ah, o processo concluído mas foi mais para hori bahalo tratamento BI a passaporte ho duração loronida uruade. sira bele sayun hausine ba fatisilu han naran cornelio natalino da costa sarmento hau mai ane fulani dona hau mai hau numero processo dia hau sentire mai ane atu trata dokumen solais mai be mai ane no fim difícil ne ba uso ba malak timorong atu mai kare hau numero processo hanu indi dia bele mai tambah ane la fasilan setimor ane vida karung mi mai ya tanggal 26 mami nain sanulu embaixada respons resposta de rende tenet Kami orang hendet oh himos mai o que sedau na E a momento 2014 mai craig bele de hanto fulan tulude. Liusi sponsor ou procurador. Mas agora 2015 até agora processo bele lori totinha hat e balun totina o que sem. Nebe antes a tomar ia Portugal de cliu em processo confirma malusira nebe makiane é, né? a reta tá processo concluído mas foi mais para hori bahalo tratamento bi uh, eh, pasaporte ho duração loronida urwade sira bele sayon hausine ba fatisilo